هن كانوا مستعدين إلنا إنه كانوا مستعدين إنه آه، آه، أول ما إحنا مشينا بالمسيرة هم بلشوا يضربوا علينا مسيل الدموع و... شو بتشوفي أهداف هذا القمع والضرب يعني لتثبيت إرادتنا؟ إحنا